ကျွန်တော်မင်းစရာပါကျွန်တော် music to group ကနေပြီးတော့ကျူးဆိုပါတယ် music to ဒီကျွန်တော် music to တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တော်တွေလာပြီးဝင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ music to group အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ music to group အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ pride ပွဲတွေလည်းဖိတ်ပါကျွန်တော် music to အနေနဲ့လာခဲ့ပါမယ်ဂျာဒီ commercial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေအခြားဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ entertainment တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ visitor group ဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ် contact တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် organizer အနေနဲ့ဆိုကိုဟန်ဆက်လည်းရှိပါတယ်ကိုဟန်ဆက်ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းစရာလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒီလာတဲ့အချိန်မှာတို့ပါအကုန်လုံးပြင်ပြရလဲတော်များလာကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော် music tour group ကပြင်းနေတဲ့ဒီတစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုတက်လာတယ်မြင်ရပါတော့ဘာလဲမသားပါလဲသူတို့လာပြီးအပိချာပြစ်တယ်အပစင်ဖြောပြရဲ့ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ program တွေကလည်းအပတ်စဉ်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဆိုတော့အစ်စ်တွေအစ်စ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသွားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေခွေထွက်ပြီးသားတွေရောခွေမထွက်သေးပေမဲ့ live ပေါ်မှာ music တွေတင်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ music တို့မှာဖြောပြမှာပါ music တို့ music တို့မှာလာရောက်ဖြောပြလျက်ရှိတဲ့ကိုပိုင်တန်စီသချင်းတွေကို MTV နဲ့တော့၎င်း live ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြသသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါတော့အခုကျွန်တော်ဒီ music tour ပြည်တဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအကြောင်းကြားပေးတာပေါ့အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် music tour ကိုကျွန်တော် unplugged guitar တော့လည်းကောင်းဒီ entertainment တော့လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ် private ပွဲတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဖြေဖြေတင်ဆက်ဖို့ပူပေါင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ welcome ပါကျွန်တော်တို့ music tour အဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုအခွေထုတ်တဲ့သချင်းအဆိုရှင်တွေအပြင်ကိုကိုပိုင်းတန်းစင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်တည်ဆူနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မီကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်တွေအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ music တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အပြည့်ပြည့်သက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်